ağaç gölgesinde elimde kahvem bir kayanın üzerine oturdum. Biraz ileride bir sincap ailesi varlığımdan rahatsız olup olmama konusunda kararsız. Yakındaki ağacın üzerine tünemiş bir atmaca beni izliyor. Bir kuş sürüsü üzerimdeki ağaca geldi. Belki de atmacayı fark edip hızla uzaklaştılar. Birkaç çakal asla anlayamayacağımız bir dilde tartışıyor ileride. Bir öküz başlı antilop sürüsü yeni doğmuş yavruları ile uzaktaki su kaynağına hızlı adımlarla ilerliyor. Bu sıcakta o yavruların annelerine ayak uydurabilmeleri bir mucize. Gökyüzü sanki daha büyük, daha geniş ve uzansam dokunacak gibi. Kaç saattir burada oturuyorum farkında değilim. Ama güneş yavaşça ufka doğru meyil başladı. Kamp yerime dönme vakti. Uzaklarda yaklaşan bir fırtınanın bulutları yavaşça gökyüzünü kaplamaya başladı. Fırtına bulutlarını hayranlıkla izlerken birden büyük bir boşluk hissine kapılıyorum. Bu sessizliğin, bu ıssızlığın ortasında büyük bir yalnızlık, küçüklük ve yokluk duygusu içimi kaplıyor. Sonra gülümsediğimi fark ediyorum. Bu yalnızlık, küçüklük hissinin aslında nasıl büyük bir mutluluk olduğunu fark ediyorum. Issız ama bir o kadar da hayat dolu bu çölde yaşadığımı ama gerçekten yaşadığımı iliklerime kadar hissediyorum. İşte bu his tekrar tekrar buraya gelmeye zorluyor beni. Ee, e, her anlamda e, normal bir tatilden, normal bir e, deneyimden çok çok farklı. Ee, çok keyifli ya yani her şey keyifli dediğim gibi yemeği keyifli, uyuması keyifli, değişik şeyler görmesi, görmesi keyifli, hayvanlarla aynı ortamı solumak keyifli, korkmak bile keyifli. Öğleye doğru Johannesburg Havaalanı'na iniyoruz. Johannesburg Havaalanı, Sahra Altı Afrika'nın olasılıkla en modern ve en yoğun havaalanı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde altyapı çoğu kişinin zannettiğinin aksine çok gelişmiş. Araç kiralama şirketinin görevlisi havaalanında bizi karşılayıp şirketin havaalanına yakın deposuna götürüyor. Bu tür araçlar havaalanından değil, şirketlerin kendi merkezlerinden kiralanıyor. Araçları teslim alma işlemi yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürüyor. Bu araçlar kamp sırasında her tür ihtiyacınızı karşılamak için özel üretilmiş araçlar. Üzerinde çadır, içinde mutfak ekipmanları, buzdolabı, su deposu, gerekirse suyu ısıtacak şofben, her türlü offroad ekipmanı, lastik kompresörü gibi arazide ihtiyaç duyacağınız her şey düşünülmüş. Tüm bunların nasıl kullanılacağı size tek tek anlatılıyor. Tüm ekipman gözden geçiriliyor. Araçları aldıktan sonra hızla yola çıkıyoruz. 4-5 saatlik bir yolumuz var bugün. Bu akşamı Güney Afrika Botswana sınırına yakın bir yerde geçireceğiz. Hava kararmadan ulaşmak niyetindeyiz. Buralarda en sevdiğim şeylerden biri hiç ummadığınız yerlerde karşınıza çok güzel küçük konaklama yerlerinin çıkması. Bu akşam sınıra 4-5 kilometre mesafede 5-6 odası olan küçük bir konuk evinde kalıyoruz. Ev sahipleri bir Alman kadın ve Güney Afrikalı erkek çift. Tahmini varış saatimizi önceden bildirdiğim için oraya vardığımızda sofra ve yemekler hazır bizi bekliyor. Harika bir yemek sonrası uzun bir yolculuğun verdiği yorgunlukla erkenden yatıyoruz. Şimdi Botswana'ya giriş yapıyoruz. Güney Afrika gümrüğünden geçtik. Şimdi Botswana gümrüğüne gireceğiz. Evet, Botswana gümrüğünden de geçişimizi yaptık. Şimdi aracımıza binip en son kapıdan geçtikten sonra Botswana'ya girmiş olacağız. Sabah erkenden kalktık. Ee, saat 6'da Şimdi araziye çıkmadan önceki son e, yakıt ikmalimizi yapıyoruz. Bundan sonra bir hafta boyunca herhangi bir şehirden geçmeyeceğiz. Bu nedenle bir haftalık erzağımızı almak için markete giriyoruz. asfalta olan temasımız bu noktadan sonra bitiyor. Bundan sonra bir hafta boyunca toprak ve daha çok kum üstündeyiz. Biraz ileride lastik basınçlarımızı düşüreceğiz. Büyük Tuz Göllerine giriyoruz. İlerideki düzlük, geniş düzlük dünyanın en büyük tuz göllerinden birisi. Aşağı doğru şu yeşillik alanı geçip Gölün üstüne çıkacağız biraz. Giresun'a çok az kaldı. Şu an görebiliyoruz hatta uzaktan. E, buraya benim dördüncü gelişim. E, yani 10 kere, 14 kere, ada ve adanın üstünde sadece baobab ağaçlarının olması beni çok etkiliyor ve baobab ağaçlarını çok seviyorum. Hem e, cüsselerinden hem güçlerinden hem tabii küçük prense bağlıyorum biraz da. E, nefis bir ada, nefis bir yer, çok huzurlu. E, buraya tekrar gelebildiğim için e, acayip mutluyum. Öyle. Kubu Adası, Tuz Göllerinin ortasında granit bir kaya parçası. Aslında Tuz Gölleri yüz binlerce yıl önce bir iç denizmiş. Sonra suların çekilmesiyle bugünkü halini almış. Senenin çok büyük bölümünde kuru. Burayı besleyen bir nehir yok. Sadece yoğun yağmur yağan senelerde bir iki ay kadar su oluyor düzlüklerde. O zamanlarda Kubu tam bir ada görüntüsü alıyor. Burası milli bir anıt yerel halk için kutsal bir mekan. Geçmişte burada dini ayinler yapılırmış. O zamanlardan kalma basit yapı kalıntıları hala duruyor adanın üstünde. Bazıları bin yaşından fazla olan baobab ağaçları tüm adanın üzerinde dağınık bir şekilde bulunuyor. Adada herhangi bir tesis, su kaynağı yok. Buraya gelirken tümüyle kendinize yetebiliyor olmalısınız.'' Ada yerel halk tarafından korunuyor ve kamp yerlerinin bakımı yapılıyor. Kamp yerleri çok basit, sadece ateş yakma yeri olan, zemini otlardan, çalılardan temizlenmiş düzlüklerden oluşuyor. Sabah güneşin doğuşunu izledikten sonra bir sonraki noktaya doğru yola çıkıyoruz. Acıkınca yol kenarında durup kahvaltımızı yapıyoruz. Bugün öğleden sonra bir aktivitemiz olacak. Bunun için Tuz Gölü'nün bitiminde bulunan bir otele gidiyoruz. Araçlarımızı orada bırakıp otelin araç ve rehberleri ile tekrar Tuz Gölü'ne geri döneceğiz.'' Günaydın şu anda Botswana büyük göllerin üzerindeyiz. Ee, dün geceyi burada geçirdik. Çok güzel bir otelimiz vardı. Milyar yıldızlı bir otel. Dün burası 30 bin kilometre karelik bir yer. Şu anda 360 derece etrafımızda sonsuz bir düzlük var. Ee, başka hiçbir şey gözükmüyor ufukta. Dün öğleden sonra rehberimiz ve ekibi bizi ee, bu araçla Tuz Gölü'nün kenarına kadar getirdi. Oradan e, ATV'lere ya da burada quad bike diyorlar. Bunlara binerek Tuz Gölü üstünde yaklaşık e, bir saat kadar yol aldık. Akşam bize çok güzel bir yemek hazırladılar. Ateşin etrafında yemeğimizi yedik. Daha sonra Güzel bir sohbetin ardından yataklarımıza geçtik. Otelimiz burası. Geceyi yıldızların altında uyuyarak geçiyorsunuz, geçiriyorsunuz. Burası hmm, ne kadar en yakın köy 50 kilometre, en yakın şehir yüzlerce kilometre ötede. Yani etrafta hiçbir e, ışık kirliliği, hava kirliliği yok. Şansımıza ay da yoktu bu dönemde. Yıldızlar muhteşem gözüküyor. E, Samanyolu'nun en parlak olduğu yerde bu mevsimde Güney Yarımküre'de e, olduğu için Samanyolu da muhteşem parlaktı. Geceyi burada e, bu uyku tulumu tabir edilen ama aslında gayet konforlu büyük yataklarda ee, geçirdik. Geceleri oldukça soğuk. Buranın kışı şu anda. Yani sıfır dereceye yakın. Gündüz neredeyse 30 derece oluyor ama geceleri sıfır dereceye yaklaşıyor. Özellikle bu panda açık havada daha da soğuktu gece ama e, bu yataklar bunun için dizayn edilmiş. Hiç üşümedik. Gayet rahat sıcak hatta Gece e, yatmadan önce yatakların içine sıcak su torbası da koymuşlar. Sıcacık yataklara girdik. Şimdi sabah e, kahvemizi yaptılar, ateşi yaktılar. Kahvelerimizi içtik. Güneşin doğmasını bekliyoruz. Bu taraftan doğacak güneş. Onu seyrettikten sonra tekrar e, quad bike'lara, ATV'lere binip geriye döneceğiz. Yolda mirketleri, kuyruk sürüyenleri ziyaret edeceğiz. Çok güzel bir gece geçirdik. Nasılsınız Özlem Hanım? Teşekkür ederim. Thank you Canti.

o gece gerçekten hayatımın en mükemmel, en değişik, en özel gecelerinden biriydi. Zira hayatımda ilk kez uyku tulumunda dışarıda ve özellikle yıldızlara bakarak ilk kez uyuyorum. Yani çok çok farklıydı ya. Ya inanılmaz bir deneyimdi. Ee, çok özeldi. Sanki gökyüzü ilk kez bana e, bizim bir parçamız gibi geldi. Yani sanki gökyüzü değildi, ben de o aynı, bendim o aynı zamanda. Çok güzel izledim bütün yıldızları. Ee, yıldız gerçek yıldız kaymasını bile gözlemledim. Ondan sonra hava birazcık serindi ama o bile çok güzeldi. Ee, çünkü çok sıcacık bir ortamdı. Hmm, çok rahat, çok konforlu. Yani e, tabii konfordan çok işin duygusal kısmı daha önemliydi benim için. Dediğim gibi hayatımın en özel gecelerinden biriydi ve sonsuza kadar unutabileceğimi zannetmiyorum. Ee, o gece bana çocukluğumu hatırlattı. Çünkü çocukluğum da ben yani ilkokul döneminde ve ilkokul öncesinde e, yazları biz açıkta yatardık. E, ve üzerimize köyde e, sinek yemesin, sivrisinek yemesin diye cibinlik örter, örterlerdi ve biz tüm gökyüzünü seyrederdik. E, ben dün e, panın üzerinde uyuduğumuz gece inanın o günleri hatırladım. Ee, benim için çok özeldi. Çünkü kendini insan gökyüzüne çok yakın hissediyor. Ee, o konfor bölümünden hiç bahsetmeyeceğim. Ee, gökyüzüyle bir e, arada oluyorsunuz, bütünleşiyorsunuz. Ve gökyüzünü seyrederek de uykuya dalıyorsunuz. Ve çok erken uyanıyorsunuz. Ben çok erken uyandım. benim için mükemmel bir deneyim oldu. Dediğim gibi çocukluğuma gittim. Ve çocukluğumda yaşadığım, dışarıda yattım ki 3 aylık yazın belki bir ayı biz dışarıda yatardık. O günler anımsadım. Çok hoş bir deneyimdi. Mirketler geceyi yer altındaki yuvalarında geçirip güneş doğunca dışarıya çıkıyorlar ve güneşe doğru karınlarını, göğüslerini açıp ısınmaya çalışıyorlar. Yeterince ısındıktan sonra etrafta beslenmeye çıkıyorlar. Toprak altındaki böcekler, kurtlar, hatta akrepler en sevdikleri yiyecekler.'' Mürketlerle biraz vakit geçirdikten sonra otelimize geri dönüyoruz. Kahvaltımızı yapıp birer duş alarak üzerimizdeki tozdan kurtuluyoruz. sonraki noktamız iki gün geçireceğimiz Naipan Milli Parkı. Filler, aslanlar, zürafalar bizi bekliyor. Bak 1.36 6.5 İlk akşamüstü birkaç fil dışında pek bir şey yok ortalıkta. Güneş battıktan sonra kamp yerimize dönerken bir sürpriz bizi bekliyor. Yıllar sonra bir ilk karşılaşma. Yoldan biraz uzakta bir art wolf görüyoruz. Türkçe adı toprak kurdu. Çok utangaç ve geceleri dolaşan, gündüzleri saklanan bir canlı. Kendini epey bir süre gösteriyor bize. Sonra arazinin derinliklerinde kayboluyor. Mutlu bir şekilde kampa dönüyoruz.'' deneyimi. O da evet, o, o da hayatımın en özel, en korkunç gecelerinden biriydi. Dün akşam hayatımın bence en güzel günlerinden bir tane, en güzel anlarından bir tanesiydi. Hatta şimdi hani keşke biz burada otursak yanımızdan geçse e, durumuna geldim. Son gecemiz de mükemmel. Ben yarın buradan gitmeyeceğim. Onu şimdi söylemek istiyorum size. <laughs> İyi yolculuklar. O kadar güzel geçti ki bir daha gelmek istiyorum. Yani ben her şeyden çok zevk aldım. Her şeyden ama her noktasından çok zevk aldım. Ne yapıyorsunuz Özlem Hanım? Biz şimdi birazdan kamp ateşi yakacağız. Doğal yöntemlerle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz yani? topluyoruz. Evet. Yani yakacak eşya alıyoruz.